этот мир без тебя. Ты из ты, я из я. Этот мир суеты, ты из ты. вернулись мы. Ты, ты и ты, ты в моих глазах. Это ты мир без тебя. Ты, ты и ты, ты в моих глазах. я этот мир без тебя. Это крошек земля. Этот мир суеты. ты мы есть мы. И ты, и ты, ты в моих глазах. Это ты мир без тени. глазах Только ты Это я Thank you.